Eh, rambol mo tatlo. Wala lang nga ba? Sobra bang takan manok ta. Ah, sige, rambol ko. Yes, yes. Alam mo, alam mo. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. coming. ver.